был запланирован. Диало. Э, Рафаэл Герейро. А вот здесь уже Ашраф Хакими подготовили. Breitbeinigkeit. des Tabellenführers kann auf Angebote warten. но он человек, который может совершить в нужный момент одно касание, и атака пройдет так, как надо. Ашраф Хакими. Две- denkt sogar, dass er trotz seiner 61 Jahre noch relativ neu ist auf diesem Posten. Gutes Jahr jetzt im Amt. Врывается во фланг Марко Ройс. Очень хорош, заметен, полезен был Марко Ройс по ходу первого тайма. Во втором все больше без мяча приходится ему двигаться по полю, впрочем, как и его партнер. И эта история характерная